solatan nariya salovatini to'rt ming to'rt yuz qirq to'rt marta o'qisa niyati hosil bo'ladi deyishadi ba'zilar uch kunda ba'zilar yetti kunda o'qish kerak deyishadi ustoz aslida necha kunda o'qish kerak ho'p saloti nariya ajoyib salovatlardan ahmad rifoiy rahmatullohi alayhidan naql qilingan aytishlaricha rivoyat naql qilinishicha rasul akam alayhissalotu vassalom o'zlari mana shu salovatni u kishiga o'rgatgan ekanlar har qaysi har qaysi holatda bu e, saloti noriyani ulamolar xususan tasavvuf mashoyihlari mo'tabar sanab tajribada foydasini juda ko'p ko'rishgan ba'zi ulamolar aytadilarki yuz marta aytsa saloti noriyani inshaalloh rasul akam alayhissalotu vassalomni tushida ko'radi agar qabul bo'lsa ho'p salat noriyani to'rt ming to'rt yuz qirq to'rtta aytish o'sha qadimdan ulamolar o'rtasida mana shu adad ushalgan bu adad e, ya'ni ulamolardan meros bo'lib kelayotgan adad albatta bu qur'on va hadisda aynan mana shu adadda salovat aytishsin shu salovatni aytsin degan dalil bilan aytilmagan tajribada ko'rilgan alloh ilhom qilgan u shariatga dohil bo'lmaydi bu ishlar lekin shariatda joiz deb ochib qo'yilgan maydonda foydalansa bo'ladi foydalangan odam tajribadan kuzatil tajribada kuzatilgandek inshaalloh barakotlarga erishadi lekin aynan nechi kunda qilish haqida aniq ko'rsatma yo'q men bilmayman aniqrog'i salot noriyani uch kunda yoki mana shu kunda qilish degan gapni eshitmaganman o'qimaganman lekin adadi bor to'rt ming to'rt yuz qirq to'rtta adadda qilish bu bor buni ulamolar e, san'at bilan naql qilib kelganlar mana aynan adadi bilan kalimalari bilan san'at bilan naql qilib kelganlar ammo kuni haqida ba'zi ulamolar tajribada agar ko'rgan bo'lsa bordi lekin bittada aytish shart emas degan gap bor xolis yuzta yuzta aytsin deyilgan masalan har kuni yuztadan aytsin to'rt ming to'rt yuz qirq to'rttani e, bir kunda aytib yuborish aytib yuborish qiyin albatta ko'p adad har kuni yuztadan aytsin aytaylik har kuni mingta mingtadan yoki besh yuzta besh yuztadan aytadi u inson sharoitiga qarab qilinadi salot noriyani jamoat bo'lib aytish ham mumkin masalan bir kishi to'rt ming to'rt yuztani yetkazishga qiynalsa e, o'n kishi to'planib o'tirib besh kishi to'planib o'tirib bo'lishib o'tirib bo'lishib aytsa ham bo'ladi e, va inshaalloh barakoti albatta seziladi va salot noriyada e, noriya deyilishini sababi o't ya'ni ijobati tez bo'lganidan shunaqa shunaqa atashgan saloti noriya ijobati tez va samarasi tez bo'lganidan buni noriya ya'ni o't o't salovat deb aytishgan lekin adad adada meros adad ya'ni tavorus bor adadda ammo muddat haqida aniq bir qayd kelmagan